Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хүрэл сүхийн санаачлан хэрэгжүүлж байгаа гурван тулгуурт үндэсний хөдөлгөөний нэг нь эрүүл Монгол хүн үндэсний хөдөлгөөн. Тус хөдөлгөөн нь эрүүл зөв хооллолт, эрүүл зан үйл, эрүүл мэндийн боловсрол, нийтийн бие тамир гэсэн үндсэн дөрвөн бүрэлдэхүүнтэй. Энэ хүрээнд иргэдийг өвчлсөн хойно нэмжлэх бус өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчлийн шалтгааныг бий болгож байгаа хүчин зүйлсийг арилгах, эрүүл орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, эрүүл хүнсээр хангах, зөв дасгал хөдөлгөөн зохистой амьдралын хөвшилтэй болгох, эрүүл мэндийн боловсрол олгоход анхаарч байгаа юм. Энэ хөдөлгөөний үзэл баримтлал хамрах хүрээ хийж байгаа ажил болон цаашдын зорилтоо тодтогч хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилготой эрүүл Монгол хүн үндэсний чуулган нөөдөр төрийн ордонд боллоо. Монгол улсын ерөнхийлөгч чуулганы нээж хэлсэн үгэндээ тэрбум мод болон хүнсний хангамж аюулгүй байдал эрүүл Монгол хүн зэрэг үндэсний хөдөлгөөнүүд нь хоорондоо нягт уялдаа холбоотой хэрэгжих ёстойг онцгойлон тэмдэглэлээ. Юуны өмнө Монгол хүний эрүүл мэнд, тэр дундаа иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг сайжруулахад онцгой анхаарч, эрүүл зан үйл, эрүүл амьдралын хэвлэл маягийг хэвшүүлж, эрүүл хүн, эрүүл гэр бүл, эрүүл хамт олоныг бий болгох чиглэлээр улс үндэснээр сэтгэлгээний болон үйл ажиллагааны өөрчлөлт шинжилтийг хийх цаг нэлээд болжээ. Монгол улсын хамгийн том баялаг бол Монгол хүн гэж та бид ярьдаг. Тиймээс Монгол төрийн бодлогын зүмэнд хүний хөгжил тэр дундаа Монгол хүний эрүүл мэнд, аюулгүй амьдрах орчин, эрүүл хүнс гэсэн тургуур ургаан асуудлыг чухалчлан авч үзэх учиртай гэж үзэж байна. Манай улсад гарч байгаа гэмт хэрэг зөвчлөлт оривтой бас буурчихгүй байна. Ялангуяа согтуугл хондооны зохисгүй хэрэглээс өвдөлтөй зөрчил, гэмт хэрэг нийгэмд үзүүлэх сөрөг нөлөө нэмэгдэж олон сайхан залуус эрүүл мэндээрээ хохирч, амь насаа алдаж эрх чөлөөгөөрөө хохирч гэр бүл үр хүүхэдтэй их ирээдүйд асар их хохирлыг учруулж байна. Учруулж байна. Арих тамхины сөрөг нөлөөлөлөөс шалтгаалж жилдээ 910 мянган хүн орчим хүн нас амь насаа алдаж байгаа гэсэн судалгаа байна. Энэ нь нийт нас баралтын 60% эзэлж байна гэсэн судалгаа гарчээ. Тиймээс хууль сахиул байгууллагын албан хаагчид та бүхний манлайлал, үүрэг оройл, оройл чухал гэдгийг би бас онцлон тэмдэглэж байна. Ард иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах нь засаг захааны бүх шатны төрийн байгууллагуудын эрхэм үүрэг өгөөд энэхүү үүрэг зорилттой амжилттай хэрэгжүүлэхэд харилцсан ойлголцол, хамтын ажиллагаа, хариуцлага сахилга бат, ажил хэрэг санаачлах ханаачлага, ард иргэд улс орно гэсэн итгэл сэтгэл юм уу юунаас чухал байт юм аа. Өнөөдөр манай улсад эрүүл мэндийн салбарын нийт монголчуудын эрүүл мэнд маань ямар төвшөнд байна вэ гэхээр бид бүхэн дэндүүх эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг шүтсэн энэ бодлогыг өнгөрсөн хугацаанд явж ирүүлсэн. Тийм ч учраас өнөөдөр манай улсад жил ирэх тусам баг бүхэл төрлийн өвчл нэмэгдэж байгаа гэж хэлж болохоор ийм тав баримтууд байгаа. Манай улсын дүнгийн 3.7% нь эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрүүл орчинд эрүүл хүнс хэрэглэх ийм нөхцөл бололцоогоор хангагдсан байна гэдэг ийм тоо байгаа. Тийм учраас бид нар энэ буруу харсан энэ гурвалжин бид нэр зөв харуулах зүйтэй. Тэрний тулд бид нар нийгмийн эрүүл мэндийн бодлогыг маш зөв зохион байгуулалттай хийж хэрэгжүүлэх ёстой. Зөвхөн эмнэлгийн тусам зөвчлөгийг үзүүлэх асуудал дээр хит анхааран а нийгмийн эрүүл мэндийн тусам зөвчлөгийн асуудал дээр бас орхитуулж ирсэн байна гэж бол үзэж байгаа. А ер нь бусад улсуудын жишгийг харахад бол нийгмийн эрүүл мэнд анхан шатны тусам зөвчлөгийн дээр сангуугийнхаа нөөцийн 50-80% бол олгодог. А гэтэл манай улсад бол нийгмийн эрхлүүл анх шатны тусам зөвчлөгөн дээрээ санхүүжилтийнх нь 19.5% л бол үзүүлж байгаа. Энэ бол үндсэндээ нийгмийн эрүүл мэндийн одоо асуудлыг орхитуулж одоо ирсэн байна гэдэг ийм одоо дүгнэлтийг үү. Тийм ч цаашдаа одоо бидний эрүүл мэндийг хамгаалах бодлого өөрчлөлт оруулж нийгмийн эрүүл мэндийн тусам зөвчлөгийг одоо хөгжүүл, хууль эрчим одоо орчин бүрдүүлэх, за өвчлөсөн хооны нэмжлэхээс өвчлөхөөс өмнө өөрчлөн одоо сэргийлэх, иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг одоо дээшлүүлэх үндсэн хуулиар иргэн хүн эрүүл мэндийн одоо хамгаалах журам тод үүрэгтэй гэсэн ийм одоо үндсүүлийн заалт бай. Энэ одоо заалтыг одоо хэрэгжүүлэх тал нь онцгой гарах хэрэгтэй. Энэ өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх одоо чухал суурь нөхцөл нь бол энэ биеийн тамир спорт гэж юм. Энэ биеийн тамир спорт өдөрхөн бус тулсарнуудад яаж хөгждөг юм гэхээр пирамидын бүтц тогтолцоотой. Тэр пирамидын орой дээр нь бидний одоо сайн мэдэх олимп дэлхийн аваргын зам мэрэгжлийн спортын, багийн спортын алдартай тамирчид. А тэр хүмүүсүүд бол зөвхөн спортынхаа ур чадвар амжилтаар үлгэр манлайл үзүүлэх төдийгүй бүх талаараа одоо өв төгш үлгэр манлайл үзүүлж тэр пирамидын суурийг одоо бүрдүүлж байгаа эрүүл мэндэ хамгаалдаг, өвчлөөс үрдсэн сэргийлдэг, эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг бий болгодог. Энэ өөрийнхөө гэрвэл өөртөө энэ нийгэмдээ одоо бүтээлч ажил амьдралаа эрхэлж одоо явж байгаа тийм аз жаргалтай тэр олон хүнийг одоо үлгэр мандалаараа дэвдэг байхгүй. Хүн амын маань 96%, 90 гаруй хувь нь ингээд ямар нэгэн эрсдэл хүчин зүйлтэй байгаа тэр нь өвчин эмгэгт түргээд байна гэсэн шинжилгээний нотлогоо байгаа. Тэгэхээр бид нар эндээс ингээ хараад үзэхээр энэ чинь өөрөө их амархан байна. Зөв хооллох, хөдөлгөөн хийх, стресстгүй бах ийм гурван үндсэн чиг баримжаагаа аваад явах юм бол хүн аливаа өвчлөлөөс 40-60% сэргийлэх эрүүл хүн хүмүүсийн хүн амын тоог олшруулах юм боломжтой. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс цаашид эрүүл монгол хүн үндэсний хөдөлгөөнийг эрчимжүүлэх нийтийн эрүүл мэндийн тусламж ялангуяа суур болон анхдагч урьдчилан сэргийлэх тогтолцоогоо улам сайжруулж санхүүжилтийг тогтвортой хүртээмжтэй байлгахад анхаарах ёстой гэллээ. Үндэсний чуулганд эрүүл мэнд, спорт, боловсрал болон хууль сахиулах байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэмтэн судлаач, олон улсын байгууллага, иргэд аж ахуй нэгжийн 800 гаруй төлөөлөгчд оролцжээ.